Pega embaixo. Só embaixo. Pega só embaixo ali, menino. Aí, ó, levanta ali, mas menino. vai, tem que matar o menino. Mas ser essa carga, Solta aí, vamos ver. Vamos fazer com isso. Esse cabo é muito louco, velho. Este homem é doido. Ô, Rabi, peraí. Peraí, agora não. Agora não. ligar a Eita, homem doido da porra, velho. Vai, empurra, Rabi. Vai, empurra. <laughs> o que voa aí? Tá bom. Puxa só um ela pra trás. Puxa só um pouquinho pra trás. Ei, pega do lado de dois aí, peraí. Não, pega do lado de dois. Puxa só um pouquinho pra trás. um pouquinho. Aí, aí. Pronto. Ah. Bora, já tá certo. Não dá. Bora. Bora, E já foi-se embora.